Ten. Nå, han kommer nu. Hej. Hej. Så prøver vi at rende den her ind Okay, så F er forhold og J er true. Og så tænker jeg, at vi skal have lavet programmeringsafleveringen. Det er til uh, vores dataprojekt. Der sker ting også her. de instruktorer, vi har haft før, de har jo været alle sammen mega gode. Ja så laver jeg en reaktion. Nej, jeg forsøger hvor matematik egentlig dukker op. Jeg så faktisk meget matematisk forklaring på, hvorfor tankstationer altid ligger ved siden af hinanden. Jeg synes, det er lidt tricky det dem. Ja. Har jeg nu? Vil du spørge om? Eller er det fint? Nej, jeg synes, det er meget Det er Ranger på X2. the Halal Baby brand of works, it is Sandra.